Os abellarucos son aves medianas e vistosas que se atopan en Europa, Asia e África. O seu nome vén da súa dieta especializada en abellas e avespas. Coa súa plumaxe de cores brillantes e o seu pico longo e curvo, os abellarucos son facilmente recoñecibles. Durante a época de reprodución, os abellarucos forman parellas monógamas e construen niños en forma de túneles nos areais. As femias poñen de 4 a 6 ovos e ambos os pais incuban os ovos. Os abellarucos son aves migratorias e diríxense cara a África durante o inverno. Thank you.